Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız? İyi misiniz? 2014 yılı sevgili Demet Terazi burcu şimdi Venüs yönetiyor biliyorsun. Evet. Venüs retrograde'de. 31 evet. Ocak kanalı aşk hayatları ile ilgili biraz karışıklıklar var. Evet. Doğum haritanızda eğer Venüs'ünüz ve retrograde harekette değilse aşk hayatında yılın ilk ayında zorlanıyorsunuz. Evet. Arkasından 2 Mart'tan itibaren yaklaşık şöyle bir 17 Temmuz'a kadar Mars'ın terazi burcundaki Mars'ın, hareketi evet, var. Evet, o da ilişkileri etkiliyor. E, ilişkileri etkiliyor. 21-22 Mayıs'a kadar. Hı. Aslında ben terazi burcu için çok net ve açık bir şey söyleyeceğim. Sevgili terazi tutulmalar var. Doğum haritanda 15 Nisan'da, 8 Ekim'de, hı e, hı. 29 e, Nisan, 23 Ekim bunlar gerçekten seni etkileyebiliyor. Ben e, 21-22 Mayıs'a kadar evlilik kararı almayın derim. Evet. Yeni gireceğiniz ilişkilerde de daha dikkatli ve istikrarlı olun derim. Çünkü var olan ilişkilerde de karışıklıklar var. Evet. Yani sen ben kavgaları var, beklenmedik hmm. tavırlar var, beklenmedik çatışmalar var gerçeği söylemek gerekirse. E, bu sebepten dolayı doğum haritası yorumu çok önemli. Tabii. Ben bu yer zaten arkadaşlara zaten YouTube kanalında da biliyorsun yani evet, elden evet, geldikçe evet, bunları evet. nasıl e, dinlemeleri gerektiği bilinç okurunda hı. nöbetçilerimiz sonuna kadar yardımcı oluyorlar. Yani şahıslara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı kolay bir şey değil. 20 Mayıs'a kadar Mars'ın buradaki retrograde Venüs'ün retrosu pek çok terazi burcunu çok çok zorlayabilecek olaylarla karşı Mars, karşıya Mars, olduğumuzu gösteriyor. terazileri de biraz daha sabırsız ve agresif yapabilecek bu süre içerisinde tabii ki. Valla ben 22 Temmuz'dan itibaren biraz da bu Jüpiter'in Aslan Burcu'na girmesiyle beraber artık gezegenler ileri Hı -hı. harekete girdiğinde e, iyi şeyler olacağını Daha iyi olacak. Evet, Jüpiter Aslan'da 25 Temmuz, 26 Temmuz güzel zamanlar. E, yıl sonu özellikle Aralık ayı daha keyifli. Valla 5 ee, Aralık var, evet. 18, 19 e, Aralık var. Bunlar çok güzel. Gerçeği söylemek gerekirse yarın ilk 6 ayı dikkat sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.